Wait lang, pa-intro lang ako saglit. Bobo, may ad pa nga pala ako. 26 <laughs> seconds. Ah, so, hello guys. Welcome back to the stream. So, ngayon maglalaro na naman tayo ng Phasmophobia after a long time. <laughs> Ay, hindi pala. Naglaro pala tayo no Friday <laughs> Nung ating ano, uh, stream bonanza. So, ayun. Hindi, nato, hindi tayo natuloy ng keyboard. So, today kasi papahinga ako. So, anyway. Next Saturday na lang yun. So, uh, if you like to support the channel, of course, you can do so by following our Twitch and subscribe to our YouTube channel where we will be uploading our past content and future content. Nag-edit pa po ako guys. So, isa sa mga siguro pwede nating abangan doon is yung kung gaano ako nag-improve sa Valo in 4 months. Oh my gula, nakaka-pressure. So, with that said, nag-set up na ako ng room. Siguro laro-laro na tayo. Siguro naman. Ha? Huh? Ah, ito. You go here. Yan. Ha? Oo. Basta nasa voice channel ka. Ayun. So, kasama pala natin ngayon ay ang aking wife and sister. Ay, naka, nakamute pala ako. Ang kasama natin ngayon ay ang aking wife and sister. Ayan, kailangan ko ulitin yan. <laughs> Say hello to the stream. Nag-stream din si, Ma- si Mabel. hello, stream. Wait lang, nag setup na ako ng... Bye set up na ako ng room. Uh, kunin ko lang yung... Uh, wait. Saan, paano kinukuha yun? Ito, ito type ko. Uh, kasi baka ma-ano naman tayo, ma-spam naman tayo. Ayan, nasa Discord. Sana to games and she's Ang ganda na level ko, sakto 1,000 oh. <laughs> Sakto-sakto ko kailan mag-offline na kayo, no? Last game, LGLG. Oh, Buti na lang. Di ko, di ko rin napansin na nasa 990 something na ako eh. Parang 998 yung huli bago nag-last game. Oo. Noise. Well, ganda ng mga run natin ng araw na yun ah. Oh, ready na Mimaw. Kung gusto mo mag-change ng character, go lang. Use change. Okay na, start ko na. Start na tayo. Gusto ko to. Hindi ko alam kung mabagal yung internet natin. Bakit? Nadi-disconnect ka sa stream? Mm, nakahang lang. Ah, hindi. Intayin mo lang. Ganyan. Pass mo ko. Oo nga, ganyan talaga yun. <laughs> Ganyan, ta ganyan talaga si pass mo. Matagal siya mag-load. Lalo na matagal ka din naglaro. Dapat pati dun sa Twitch. We? Tanga, tignan ko. Check ko sa, ano, uh ah, -huh. Hmm. Oo nga no, naka, ba't nakahang pati webcam mo? Sakto, sumusubo pa naman ako ng... Sarap to subo mo dun. <laughs> yeah. Ang panchos. yung snacks, ayan, nandito ka na. Bakit? Anong problema? Hindi. Ma mabagal talaga tayo. Hindi. Ay, wait lang, sige. Puntahan muna kita dyan. Tingnan natin kung maayos natin Yun. Hmm? Okay. Uh, pick up E. Alright, <laughs> sige, let's do this. Nagsiset up na pala si X <laughs> sa loob, sorry. Yan lang. Alin? Yung violet? Flashlight. Oh, ayun oh. Ito, ito, ito. Katabi nitong may orange na puwet. Ano to, mayo? Ah, uh, C. Uh -huh. Ayan ah. Ito, Second level, it's Mecano na. To your right. Okay, let's... Flashlight? Ayun. Madilim yan. Ito, ito isa. Ah. Bato mo na lang yung flashlight. G. Hanapin mo yung item tapos G. <laughs> And let's go. Sa masters. Bilis ah. Pagod na ako agad. Woo! Ah, wait lang. Meron na ba tayong ano? Ah, uh, cursed object. Mm-hmm. Summoning tends to cost. Ash. ah, shit. <laughs> ano nga to sa spirit box? Yep. Ayan, nagbukas na. Nagbukas siya ng radyo. Wala akong talagang e EMF. Sa Go 7. Wala, no? Oo, ah, ah, sige. Punta na ako dun. 4. 4. 4, 4. Hindi pa umabot ng 5. Oh ba yan? Kaya na pa Yep. Sige mag-spirit box ka. Right click mo. Para mag ano siya. Tapos... Ito ano Yes, yes. Oo. Uh-uh. Okay, may kailangan pang pindutin. Hindi, yun na yun. V, V. Are you, ah, V? Are you here? Are you Oo. Uh-uh. here? Are you here? Are you here? Are you here? Wait lang, nasa lab lang ako. Oo. Uh-uh. Kailangan mag-isa ka dyan eh. Diba? Okay, go, go. Are you here? Are you here? Are you here? Are you here? Bukas na naman siya ng radyo. Oh. Wait lang ah. Yan na nat EMF na siya. EMF 5, confirm 5, 5. Kompleto na tayo ng... Oo, ganyan. Tara, labas muna tayo. Only Shade or Twins eh. nakakahilo po. Ang pangit ng galaw. <laughs> Yun nga yung point eh. Shit, Jin Shade Oni Twins. Wala siyang binatong gamit eh, no? Iba na. May tabs na siya. EMF. Evidence. EMF fire freezing temps. O sanity 25 na lang tayo. Oh. Lahat. Hindi, I mean sanity 25 yung isa sa mga last na goal natin. Ayun. Pwede na, pwede na tayo magkompleto ng ano, mga features. Average sanity. Ah, nightmare kasi ito eh. Hmm. Sure. Hindi natin malalaman. No. Hindi natin malalaman kung baliw na tayo. Oh! Um, actually, wala. Wala na. Nasa loob na rin kasi yung mga camera eh. Tara, bring yourself. Ay, hindi. Alam ko na, alam ko na, alam ko na. But, dala ka nitong mga smudge sticks. Para may... Eh. Isang smudge stick lang. Tapos, ano, kuha, kuha tayo ng camera sa loob. Eh, lighter naman ako. Ah, mukhang hindi ko kaya magtagal sa game na to. <laughs> Ito, dalawang camera, tig 5 pa to. Kuha ka isa. Ba't Wait lang, igulong mo nga yung ano, yung scroll wheel mo. Gulong mo yung scroll wheel mo. Sige pa. Ayan, bato mo yan, G. Ayan, tapos kunin mo yung camera. <laughs> Oo. Tara. Nawala. Oh, nakuha mo na yan. Hindi, ako yung nakakuha. Okay. Okay, pipik. Saan yung summoning pentacle? Okay. Sa baba, okay. Ready ka na ba? Ready ka na ba kasi sasalubungin natin siya mamaya? Wait lang. Dito picture kung paa. Ah, go go. Tatlo na lang pala. Diyan Wait lang ah. Ah, uh, gagawa lang ako ng taguan natin dito. Ay, oh, nagawa na pala. Okay na. <laughs> Hmm. Nagsasama na yung pentacle na ba tayo? Hindi ko inabutan yung dalawang paa. Eh. Ah, uh, give us a sign. Walk on the salt, please. Uh. <laughs> Wait lang, dito siya nag-EMF? Ay, sa loob. Okay. Pumatok ko eh. Ah, okay. Ko na <laughs> Hindi ko alam ko ano Sige. So, paano pala plano sa hiding spots? Magpapaka-jack magpapaka magpapaka-jackass ako dito kung magtatago sa ghost room. Oo, oh, pwede din. Pag nag-hunt Mabel, pasok ka dito sa... Siya nagpatay? Oo, hindi ako, ako, ako. Ano, dito. Smudge si Kuya. Takbo kayo dun sa likod ng sofa. Oo. Ng sofa? Saan? Ito. Pasok. Ito, to. to. Pasok ka. Pasok ka dito. Pasok. Oh, doon. Tapos. Either sa likod ng sofa dito. Ayan, dito. Baba ang ulo. Or... Oo. Oo. Tapos itutok mo yung mouse pababa. Para ano. Ay, oh. Nag-event siya. Sirapan niya yung pinto lang niya. Okay. Ay, Mabel. Wag na, wag na, wag na, wag na. Wag na, wag na, wag na, pala. ano, tara. Tara. Picture mo yung mumu. Bababa tayo sa basement. Pag picture, ano, left click lang. Ah. Tara, tara, let's go. Let's go, let's go. Let's summon this shit. Okay. Sindihan ko na to ah. Picturean mo paglabas na sa gitna ah. Ito na. 1, 2, 3, go. Okay. Takbo na, takbo na. Picture. Takbo. Takbo, takbo. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Patay. Nakuha niya ako. Oh no. Hindi kita marinig. Oh, oh no. Oh no. Saan na siya? Uy, that's ka na din. Ay, ako pala. Ikaw lang, ikaw lang. <laughs> <laughs> Ang bully ng nagtatago pa. Mahaba tong hunt na to eh. Uy, tumatakbo siya dito. Kaya nakabilis. Papunta siya sa room na may computer. Oh, Mabilis. Oh, Jean. Jean to. Ayan pa, ikot-ikot siya. Palipat-lipat siya ng room. Oo nga. Okay, kung mabilis siya habang malayo siya sa amin, Jin yan. Okay na. Tayo na ilaw eh. Okay. Oo. Ay, dead ba? Ay, fuck. Ghost of it, ghost of it, ghost of it. Pwede kayo picture ng TikTok. Yung katawan ni Mabel. Ay, oo nga. Siya nga. Saan ba siya? Na- saan ka namatay, bebe? Wala na. Saan ba yun? picture ako. Basement. Oo nga. Okay, sige. Tara, ano let's... Are you proud of all my perfect picture, kuya? I picture everything. <gasps> Uy, nakaka-proud naman. Three stars. Jen, where are you, Jen? I picture everything. <laughs> ano, ano, please, ano yung ghost? Anong? Ano pumili ng ghost? Ng ghost? Ah, Jay, punta ka sa tab na evidence. Tapos click mo yung name. Ah, dun pala. Oo. Ano, gin to. Pwede pa rin ako pumili kahit namatay ako. Hmm. Meron pa rin siyang konting money. Oh, nakakahilo to. Okay ka na? Oo. Nasa kotse ka na? Okay. Sara ko na. Oh, hindi bigla eh, no? Ahang lang yung twitch mo. Sa akin, okay naman. Twins siya? Ha? Huh? The twins? Hmm. Isa lang yun. Isa-isa lang kasi sila mag-hunt eh. O nga no, nakahang lang yung touch mo. Ba't ganun? Hindi yata niya kayang ba yung fast mo, bebe. Hmm. Mukhang gagawin mo rin yung ginagawa ko. Isang taga-capture, isang taga-ano. Uh, actually, nahilo ako. Na- Ay na, naka ano, mag mag Valorant ano? Ayaw mo na. Ayaw mo mag one more game? Mm, sige, one more game. One more game. Sige, magano tayo. Ah, uh, Grafton. Sige, mag-pro muna tayo para hindi magano kasakit sa ulo yung evidence. Evidence. Okay, ready? Mima Uridi. Nasa, nakila ko comment pa doon. Ah, oh, ano? Wait lang. Is Jen online? Nandun siya sa beginning. Ay... Eh, baka nag-genshin sila. Ay, hindi. Nag-Minecraft sila ano eh. The blue sea. J eh J O once pasmo. Talaga nagtanong na lang. Ay wait lang. Uh, code pala. Ah, hindi. Okay lang. Okay. Let's go. Let's do this. Ayan, uh, camera, EMF meron na uh, speed box. Ay, let's go. Video cam na lang pala. Okay, check breaker. Eh, Doon ako sa kabila mag-check ng breaker. Eh, ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Hanap evidence. Ay, oo nga, nasa taas. Mababang temperature, dapat mag-negative. Oo, dapat below zero. Below 5. Pero, mm -mm. Ah, okay. Meron na kanina below 5. Ano pa? Ah, uh, ay, may nag-EMF. Okay, dapat umiinit na. Except... Except Zigo's room. Di ko, di ko nga rin memorize yung curse object dito. Yung parang yung summoning oh, ah, kanina. Iba-iba sila eh. Yun yung may tarot cards. May... Natawag doon? Oh, bone! Bone on the bed. Okay na. Picture. Oh, kinuha ko na. Andun, andun siya sa ano? Sa album. Album? Ba, diba, nakakatakot naman yung pictures dito. Ba't <laughs> Kasi nga daw horror game. Hello? Oh. You know, is Baka nasa ano, baka yung summoning pentacle kung summoning... Ano galaw ng pinto? Nagsara Okay. Naghanap ako ng cursed object. Cursed object, where are you? Nagsara ka ulit? Okay. Ito 2.4. Wait. 2.4? Kanina na 2.4. Sa ano? Storage. Storage, second room. Ay, second floor bedroom. Ay, shit, shit, shit. Nandiyan siya. Ay, shit! Sayang! Hindi ko na, hindi ko nakunan. Ghost event siya. <laughs> Sorry. <laughs> Ano, dagdag pera kasi yun, I am sorry. Ah, interaction naman, pero one star. <laughs> so, yun na yun. Dun nga yun. May orb. Eh? Nakikita ko in real life, so baka May orb nga. Snow, snow. Dito, di ba? Hindi, ito, yan no? Oh. Saan? Yan oh. Kung saan ako nakatingin, ito. Ah, yan oh, orb. May pinto. Oo. Ano siya? Nan Ay, shit. Ayan na naman. Hindi ko alam. Two Star Ghost, na eh, napicturean ko na. Okay na. Tagal ah. Tagal nung ghost event niya ah. Ba't di siya sumugod? Hindi pa siya... Uh, di pa siya susugod. Di pa. <laughs> di pa siya susugod. Wahahaha. Ano yung camera zone? Okay. So, hindi freezing. May ghost orb pero back pwedeng peke, pwedeng hindi. Tapos, ano po? Ah, wala no? Ano po? wala pa tayong evidence sa iba? Wala. Ang nagtatay nilalagay sa loob. Okay. Sige, maglalagay ako ng That's at saka ano, libro. Lilibro lang pala muna. Tapos mag... Sino may dalang spirit box? Motion sensor. Dala na rin ang motion sensor. Ingay naman maglakad nitong karakter na to. Tog, tog, tog, tog. Malakas kasi sa ano eh. Malakas si Streamlabs sa processor. Kasi Phasmo din malakas sa processor. Naggalaw ng pinto. Fingerprints. Fingerprints. Asan yung UV na yun? Ingis. Nagbagsak ako ng camera. Pinto mismo. Ay, fuck, mag siya. Takbo, takbo, takbo, takbo, takbo. Shit. Shit. Hindi ko alam kung saan ako magtatago. Sa masters. Ay, shit, nandito na ako sa kabila. Ayun, ah, okay, okay. Got it. Si Mabel, pasok ka lang sa kahit anong kwarto, hanap ka na sulok. Oo. Shit, tumitibok yung ulo ko. Ah, it's done. Did anybody die? Buhay ako! Yay! <laughs> Uy, ang, ang aga mag-hunt nun, ha? Ah. Okay, nasan ka? Wala ka ng gamit. Okay. ako. Okay. O eh, nga, ng hunt, eh. Okay, so meron na tayong fingerprints. Hindi pala nakuha yung fingerprints kanina, di umabot na. Uh, hindi yun evidence? Evidence yun. Uh, tapos, yun pa lang. Dapat tayong dots. Camera ba? Sige, punta ako mamaya. May mga, may dots na, no? Let's amplify that. Yun ba gano? Ah, uh, what else? Yun na eh. Yun na lang evidence ang kailangan. Okay na siya sa motion sensor. Escape na lang tsaka cleanse. Nandun sa taas. Kaya ginaghan siya ng pumasok, pagpasok ko. birisi. Ako... Holy shit. Dito na ako kalabas eh. Oo nga eh. Nakita ko yung ilaw mo nawala eh. Ay, ay, ay, ulit ng hunt ah. Ah, nga pala. Naghahat ba siya? Event. Nandito na siya sa labas na room po. Bakit nag, ah, ano? Event. Ayun. Ito, magpipills muna ako. <coughs> Excuse me. Oo. Yes. Ay, ah, hindi, event yun. <laughs> yung tehatak. Nasa labas na siya ng room or nasa hallway na siya? Tatago ako. <laughs> Ay. <laughs> Are you here? Are you here? Hindi dyan. Sa kabila. Kabel dun sa... Ilaw kanina. Sa room kanina. Ito, ito, ito. Dito. Kagi. Takbo, takbo. Wala akong pang sprint. Wala akong pang sprint. Takbo, Mabel. Takbo. Pag tayong dalawa. Hindi, professional lang to. Isa-isa lang. Ay, gaga. Marap ako. Mabel, tago, Mabel. Sa saan ka nakatago? Patayin ba niya ako dito sa corner? Kung wala ka sa room akong tita kanya. Ayun, kasi... Ah, sa room ako. Okay, good, good. Anong bed? Basta hindi kanya kita. Wala akong makita ang cabinet. Hindi ko siya kita. Oo. Oh, better na ganun. okay. Nag naglapag ako ng pandats, tapos tinapatan ko ng camera. We can check. Hmm. Mukhang... Ay! That's... Okay. So that's... Ano na lang? One more... One more evidence na lang. Ay, Mabel! Nasa loob ka? Tago. Banshee. Okay. Kompleto na ko yan. Banshee. Ano pa ba yung isa? Yung pa yung orb. Ah, oo nga. Fingerprint. Fingerprint. Oh, may orb nga pala kanina. Nakatago ka ba? Oh, magtago ka, magtago ka. Naghahunt pa. Okay. May cleanse na lang ako. I-cleanse ko ba or uh, intayin ko mag-repel? Pwede din naman intayin mo na mag-repel. Sige. Motherfucker! Sarado mo yung mga pinto, kuya, pag nag Okay, okay. Motherfucker. Hunt. Hunt me, damn it. Hunt. Ay, ghost event. Shit. Wait lang, kuha ko ng bago ano. Hindi ko napansin na ano, Aqueous form siya. Kuha ko ng bagong Smudgy. Sino, kung Banshee to, sino kaya ang ano, target? <laughs> Para pwede na siya paglaruan. Mabel, saan ka? Dito sa room. Tapos na. Pwede na lumabas. Saan part ka ng room? Nasa ibang dimension. Nasa ibang dimension si Mabel. Ha? Ah, yan. Lumabas? Pwede, pwede, pwede, pwede. <laughs> Banshee. Oo. Ito, pwede magtago dito sa likod ng sala pero dapat hindi ka niya nakita papunta dito. Eh? mm Magtatago pa ba? Oo, mag, magpapahant ako eh. Okay. Tatago na ako. Sige, tapos tignan natin kung o sino ang sino ang hahabulin. Nagbato na naman siya ng tools. Sige. Hershey's. Nagahan siya. So, sino, sino type mo? Sino type mo? Sino target mo? Luminaw na yung, ano, luminaw na yung ano mo. Yung mic mo. Sino target mo? Nilampasan niya ako. Hoy, sino, sino, sino, sino? Hoy, hoy, liga dito, liga dito, liga dito, liga dito. Uy, uy, uy, uy, uy. Banshee! Banshee! Banshee! Oy! Oy! Oy! Lapitan mo ako! Lapitan mo ako! Lapitan mo ako! Oy! Pag pumasok dyan, asan ka? Asan ka? Tapos na. <laughs> Wait lang ah. ah Check ko lang. nakaka ka ba? Oo. Ah, kaya pala yung na. Tinatrash to ko siya eh. So, hindi ako yung target. Hindi ko al... Bumba dun sa room. Bumba dun sa room sa baba. Ah, ikaw yung... Pwedeng ikaw yung target. Picturean mo kuya ito camera. Sige, sige. Ano na ako, di na ako mag-smudge ha. Ay, hindi, kailangan pala siya i-ano. Ikaw mag-smudge, Iki. Kailangan siya escape eh. Asan siya? Room pa ba? Buksan ko siya. Pwede close up po. Oh. Hello? Kamusta naman yung, yung ano natin? Hindi siya na escape kasi isa lang yung target. Kailangan ko na... Po, kuha ko ng orb. Ay, kuha ko ng ano, ng... Napicturean. Smudge. Napicturean ko. Ano, ah... Uh, ay! Hindi ko na-picturean. Fingerprints yung lumabas. Sa isa pa, picture ako sa second floor. Pasok ka ulit, Iki. Di ako papasok mag-isa kasi pag tinarget ako nito na mag-isa ako, ako yung mamamatay eh. Escape the ghost Hindi ko alam ko ako o si Mabel. Ako ba? Nandun lang sa kwarto. Tingin ko ikaw kasi magkasama kami sa second floor kanina eh. Sabay-sabay papasok ha. Tipid sprints. Nadala akong smudge. Let's go. Go. Dito sa masters na Pero laging papunta dyan yung ghost. picture. Ah, uh, left click, iho mo, tapos hatakin mo or push. Para ano, mag-animate, magbubukas or sa sariling pinto. Nihintay ko na lang siya mag-hunt eh. Hunt, hunt, hunt. Lang nagsara yung main door. Oh, hindi pa. Hindi, hindi. Okay lang, okay lang. Hala ko sa nag-hunt eh. Hunt, hunt, hunt yung banshee. Hunt, hunt, hunt. Aunt, Aunt Banshee. Are you a banshee? Are you a ghost? no. <laughs> Ah. Meron kayang ano? Parang wala akong nap... Ay, wait! Ang professional nga pala, chance lang magkaroon ng ano, no? Cursed object. Alam ko, pro yata chance lang. Kasi mag-ikot muna ako maghanap ng cursed object. Aba, hindi pa siya nagahan. Tagal yung mag-hunt to. Ah. Girl! Hunt ka na girl! Ha? Grafton? Oo. Why? Yung mga cursed objects sa walang oh shit. Sige, pahunt muna. Closet. So, either dining room, wala sa foyer, dun sa may gilid ng Pinto papuntang kitchen. Hindi ko siya nakuna ng picture. Nakakainis. Isa pa. Oo. Wala. Nasa laundry area siya. Wala, hindi ka ako sa laundry area. Tapos na. Tapos na. Papa isang smudge. Yung huli wala. Tinapat ko kasi sa mukha niya tapos bigla siya nag-blink eh. Bad trip. May camera pa ba tayo? Ito kuya tarot card. Meron sa akin. Ito okay. kuya tarot card. Bato ko. Wait lang. Gusto mo ba... Paano kaya na malalaman kung sino ang hinahantang ng ano, Banshee? uh, malalaman natin ngayon, ah, uh, Bebe, stay with me. Sunod ka sa akin na. Ah. Akyat ako na hagdan pag bumaba siya. Magsas... Naririnig ko na siya. Oo. Wait lang ah. Ayun siya! Hindi ikaw yung target. Si Iki yung target. Ay, di, di ko naabutan. Kailangan magpakita ni Iki or... Hindi, uh, pwede na pala ako mag-solo. Meron pa ako isang smudge sa taas eh. Kamusta na picture ni Mabel? Sayang. Mahirap timingan eh, no? Wait lang, ah, hinahanap ko yung smudge na binato ko ngayon. Ako, kailangan ko maiwan mag-isa kasi mag-escape ako. Hindi, ano, labas na muna kayong dalawa. Ikala ko siya i-escape eh. Oo. Pero pag wala si Iki sa loob, pwedeng ikaw, pwedeng ako. <laughs> Labas na din siya. Okay, so ako na lang. Yo, motherfucker! Yo, motherfucker! Tagal naman mag-hunt nito. Tagal mo mag-hunt. Mag-hunt ka na. Go. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Kill. It will kill. Kill. <laughs> hunt, hunt. Hunt, kill, hunt. Han? Yan Ghost event lang eh. Hunt! Kill! Hunt! Hunt! Kill! Hunt! Hunt! Kill! Kill! Hunt! Hunt me! Kill me! Motherfucker! Sige, lapit ka dito. Lapit ka dito. Ifinis kita. Angas eh. <laughs> Ines. Tapos na. Yay! Saya talaga paglaro ng Banshee. <laughs> Ay, let go. Kuha ko naman eh, no? Okay. Naka-escape naman. You know, yung orb lumipat na sa likuran. You know. Tignan mo ito, bebe. Dito sa LCD screen dito. Yung doon sa may ba... Wait lang. Kumalaw siya ulit. Okay na? Ano na tayo? Settled na tayo sa Banshee. Sure na naman Banshee yun, di ba? oh, nagalaw siya ng gamit. Inalo niya yung libro dun. Oh, that's... <laughs> okay. Goods na, goods na. Sara ko na yung van. Nang... Nang ano? Nang... Broken Marriage Show? Oh? Panoorin natin mamaya. Okay, let's go! Alam ko na ba't masakit sa para sa ulo mo to, bebe. Ang lapit nung ano niya. Ang lapit na nakikita mo pero ano. Hindi siya tulad ng Valorant na wide. Bye-bye. Okay, ano Iki? LG? Okay. Saan tayo? High school o preschool? Seryoso ba? uh, <laughs> pro lang. Pro lang. Pro lang eh. ah, sige. Sige, ang LG natin ay Willow. Favorite ko kasi Willow. Wala si... Wala si Ana? Patag... Oo oh, nga, wala, wala. Pag ano eh. Alam nag-reply yung dun sa ano eh, who wants fast mo ko eh. Why like that? Why, Why like that? that? Why like that? <laughs> Kulang na isang flashlight na ano, luma. <laughs> Okay, EMFs. Tsaka camera. Okay. Let's go. Ano dapat ano, temperature yung dinadala ko, no? Okay, cursed wala, wala. Okay. Check next location. Walang cursed mirror. Walang Ouija. Walang circle. Walang breaker. Nasa baba yung breaker. Nakababa ka na? Dal ko yan. Hindi ko sabihin. Okay, sige. Ano ko muna? On ko muna yung breaker. Saan yung dial? sa cabin. Ah, voice or Eh? Paka-corny naman. Ito ang pinaka na ano eh. Cursed object sa lahat eh. Mas, mas exciting pa yung tarot card kasi pwede ka mamatay eh. Hindi pag namatay, tapos na. Oo nga, bone, wait lang. Diyan pala yung bone. Ang laki ng bone. Kunin ko lang yung ano. Camera na iniwan ko dito sa blue, blue room. May room na ba? Wala pa pa. Hindi, may nilaglag ko para kunin yung ano. I'm dad. Oo. Uh, Zezol. Ay, okay, hallway. Nagbuka eh, siya. Buka siya. Buka siya. Hop. Interaction. Interaction. Two stars. Ano siya? Either banyo or hallway. Checking banyo for temperature. Mainit. Ay, may mga nakalaglag na item si ano. 2.3, 3.1. Uh, it's the banyo. Pero umiinit siya. Wait. Wait. Binuksan niya yung ilaw. Binuksan mo ba yung ilaw? <laughs> Jin ka ba? Yeah, uh, Jin na yan. Totoo talaga pag naglimbora kayo ng ganyan. Tenen, ten, ten, ten ten. <laughs> Hirap. Tenen, ten, ten, ten tenen. Tenen, ten, ten, tenen. <laughs> Ayaw. Gusto ko pa rin yung ano eh. Yung nagbabato ng ano. Nagbabato ng issue tapos binabalik ni ano ni Tin. O si Match. Don't mess with my house. Ano Capture photo of ghost, tsaka average sanity 25. Okay. Book at tsaka dots. It, yung dot siguro iha halfway in ko sa ano, no? Ay, shit, nag-hunt, nag-hunt, nag-hunt, nag-hunt. hide the fuck ang bilis nun ah demon ka besh Wait lang, professional to. Pwede na i-check yung average sanity. Check mo ah. nga. 59. Yuri. Eh, Yuri choices pa ba? Wala pa evidence eh, ba? Wala pa. Okay, check ko lang kung naghahan pa. Tapos na. Tapos na. Okay. Konti lang. Konti lang naghahunt ng 60 ng ano ah, ng 60 and up ah. Naggalaw na naman siya ng pinto. Ay. Ano ako eh, sing, one track mind ako eh. Kunin ko yung picture ng pusa mo. Cute! Guwi ako ng picture ng pusa. Okay, I'm a pill. I'm a pill. Spirit box myself. <laughs> Okay. I will get one more camera on tripod. At saka... Ano pa ba? Hmm. Right here? Are you here? Are you here? Yeah, we five. Yeah, we five. Okay, good. Spirit, Rage, Jade, Shade, Odin, Gorus, and dami pa. Ghost orb. Ghost orb po. Towards the dulo ng banyo. So, pwedeng... Ko, Ay, shit. Kaya na pala. Eh, oh, o bakit? Fingerprint. Wala fingerprint. Holy crap. Holy crap. Oh, shit. Okay, naglapag na ako ng camera para dun sa dots ko, Sorb. Oh, shit. Oh, shit. May dots Confirm Raju. Holy crap. Oh, Raju. Kaya pala aga naghat. Oo nga eh. Buti dami. na nabutan. Oo nga, kasi ang dami electronics sa loob eh. Kaya nga eh. Pero crucifix kasi yung hawak ko. Ah, well. Okay, ah, uh, picture tayo ng ghost. Ah, pwede. Footies muna. Pero magbabantay na ako ng ano. Ah, pala Raizo attacks at any sanity, no? Hmm. So, dapat ba naglabas na tayo ng electronics? Depende kung gusto natin mabuhay. Sa gwapa man din ang pwesto niya dyan. Wait lang. Nagalaw na naman niya yung pinto. Adik sa pinto. Ay, ah, hindi interaction yun. Hindi ina ka. Ay, 40 Nice. Ano lang ako, stand guard dito. Buksan ko na yun, tataguan ko. Sige. More! More! Saan gra pa ba dyan? Isa. Toto. Okay. Ilan na lang ba kailangan natin? Dami pa. Tatlo. Dalawang paa, isang boots. Kaya kaya. Ay, yan. Lang. Maglalapag na ako na... Wait lang. Extra na smudge dyan sa labas. Para hindi na tatakbo pabalik sa truck. Pasok pa rin. Sige, parang Okay. idadal natin mamaya yung usual na style. Galing dito sa sala papunta doon sa dulo. Let's go. Bantay lang po ako dito. Walk on the salt. Puta. Bakit? <laughs> Walk on the salt. Walk on assault. <laughs> Walk on the salt. Please walk on the salt. Hindi yung gamit yung pinapalaglag ko. Salt. Salt that shit. Salty! Walk on the salt. Yun. Nag-salt siya. Two, foot, two, foot, two eh, footprints. Okay. We can... We can ghost? Yes. Okay. Ikaw magano? Wait lang, yung camera mo. Ito pala meron dito. Okay. Sige, ikaw magano? Ikaw mag-prick? Sagarin mo na. Buksan ko lang ng maigit ang pintong to kasi baka mamaya di tayo makatagos eh. Ano tayo magtatago? The bedroom, most effective. Oo. Uh ah, ah. Ay. Okay. Bilis. Ay, gagay. Akbo. Akbo. Oop. Hindi ka na picturean, Kuya. Okay lang. Pas ako bago ko napindot. It's okay. Ikaw yung napicturean ko. <laughs> I'm famous. I'm famous. I picture your back. picture your back. My ass. My back. My ass. Ang bilis nga niya maglakad. Ano That's Di pa. Ayan. Just finished. Ay. Sabay naglalakad ako. Kakatapos pa lang niya eh. Tumatawa pa siya eh. Ay hindi. Wait, may delay nga pala yung oh, joke ng konting konting konti. Gusto ko yung nag-salt. Pa siya ulit na naglalakad na tayo. <laughs> Matyaga siyang ghost. Woohoo! So, okay lang yan? Wala pa tayong 25. Ah, shit. Ilan, ilan pa tayo ngayon? Konti na lang pala eh. Sige, doon lang tayo tambay sa may garahe. Ah, hindi, tambay ka sa garahe. Dito ako. Dito pa rin ako sa usual spot ko. Wait lang. Wait lang. P pwede, pwede ako magano para bumaba yung sanity ko. Ah, uh, this one. Tapos na. Okay, let's go. <laughs> Ang bilis eh. <laughs> Dalawa pa yung pinindot ko eh. Ah, akala ko natapos ko na. Ay, hindi pa pala natapos. Akala ko natapos. Ah? Ah, uh, no, no. Ikaw, ikaw ang kailangan mag-break ng next. Oo, pero ano eh, 15 sanity kasi binabawas niyan per isa. Let's go. Basta hindi ka lang mag-zero. Okay na? Up. Okay na ba tayo? Okay na ba tayo? Ah. Hindi, hindi pa. Sige. Wala na, ubus na. Eh? Ayan, okay na yung 35. Photo na lang ng ghost. Oh. Camera shy. Okay, Raiju. Alalahanin ng Raiju. Raiju Rastogi. Three idiots. Yay! Eh, siguro naman, no, nakuha natin yan. 210 din pala. Not bad. Does it? Does it? Does it na muna. Meron pa tayong weekday para maglaro. Basta hindi ako mag-OT. weekday, napasok ako. <laughs> okay. Weekend. Weekend pa din. Oh. Sana wala akong pasok. Oo nga eh. Nakasa ako naman yung tatad ng OT. Issue kind. After OT, tulog ako. <laughs> okay. GG. Sabi ko sa'yo, mag-high school tayo para matagal eh. yeah. <laughs> The next time, next time. Ay, shit. Ayoko na. <laughs> That's strategy. Good luck. Mino likey. Bye, Ki. Bye-bye. So, ayan na po guys. Nagtatapos ang ating short stream short stream. Yan. Short stream ng ating Phasmophobia. 1 hour lang tayo ngayon. Ayoko mag-Valorant today. Matama to. Matama lang. So anyway guys, thank you for watching. So of course, if you want to support the channel, you can do so by of course following and subscribing following to this channel and subscribe to our YouTube channel. So next week natin i-move yung ating they call this keyboard stream. So aray ko, sumabit next week. Uh, keyboard stream tayo by Saturday. So, dapat, uh, dapat pala, ano, maaga ako matulog na, ano, Friday. Ayan, ano pa. So, if you want to join this Discord, nasa ano lang, description yung ating link for the Discord. If you want to support the channel in any other way, of course, you can donate to our uh, funds. So, funds going to the improvement of the streams at saka yung, syempre, yung ingredients na ating lulutuin. <laughs> Kasi, syempre, they're not cheap. <laughs> But anyway, of course, uh, happy birthday ulit at shoutout kay Kuya Paul. Si Kuya Paul yung lagi natin nakakasama sa Valorant. So, happy birthday. Uh, ano pa ba? And kung gusto nyo maglaro ng Valorant uh, or any other game, suggest lang kayo sa ating comment section or suggest din kayo sa Discord. So, open naman yung Discord for followers eh. Ayan lang. Pahinga muna tayo. Tsaka manonood, ka manonood kami ngayon ng ano eh. Uh, tawag doon. Roque Mary Show, yes. <laughs> yung kay Jody Santa Maria kay saka kay Janjo eh, Sanjo. So, nakakairit. nakakairit. Magaling si Sanjo doon kasi nakakairita talaga siya. Ay, so... Again, patapos na yun. So, habulin nyo na kami. Episode 50 na kami. So, with that said, thank you for watching, guys. And see you on the next stream. So, on the, the, the next stream. <laughs> Bye-bye.